jadi pikir salah kan berarti kalau kono iya. berarti pikir jadi pikir kan itu orang Apa? Plastik. Belum bicara. Jeruk mau beli jeruk.

Ừ, Ờm là Dia apa lagi dua atau kotak? Kotak. Kalau mungkin kotak, kotak. Dia kan macam kotak. Kau ni boleh.